Seven hearts beat! assalaamu calaykum saaxiibayaal isku noqod wanaagsan mar kale iyo muuqaal xiiso badan dabcan maantayto muuqaalkiina waa tuurasha ujeediin waa lana siiyey labada kun oo koonis saaxiibayaal maantayto waxaynu tuuran doonaa dhammaan bakijyada ciyaalo ee iconic momentiga so waxaynu ku bilaabi doonaa bakage dhammaan kulli lix bakage ayaa taalo saaxiibaal oo jeediin juventus arsenal barcelona manchester sidoo kale byrmungen iyo ic milan sidoo kale fenistunya faniska ee euro aynu tuuran doonaa saaxiibayaal midkan ma tuuran doono waa ujeediin midka labaad ayaanu turan doonaa meesha halan uu ku jiro sidoo kale bakaj kastaba labo mar aynu tuuran doonaa saaxiib yaa so waxaynu ku bilaabi doonaa bakajka i c milan labo mar ayaan tuuran doonaa bismillaah bismillaah waxa ku jiro waa kaaka bismillaah <clears throat> bismillaah yaa rabbi iconic iconic iconic iconic iconic no shit yaa waay oh mar labaad ayaan ku celin doonaa bismillaah bismillaah bismillaah bismillaah iconic iconic iconic iconic no shit shit yawa jonis jonis jonis jonis jonis waaye saaxiibalo u jeediye anagu bixi doonaa bakijka kale aynu tagi doonaa bismillaah bakij laakiin Manchester United Irwin iyo dadkaas ayaa ku jira bismillaah bismillaah bismillaah bismillaah bismillaah iconic iconic iconic waay no shit shit waxaan de yaa waay wandaabi magaciisa ma aqaano kan magaciisa ma aqaano wallaahi ma aqaano Sow mar labaad aynu ka ceshan doonaa Manchester mar labaad bakis kastaba labo mar aynu tuuran doonaa Manchester labaad bismillaah bismillaah nasiib nasiib waa shit shit yaawa indian waa umaleynaa eh, eh, indian maan so bakiska Rumenige aa inuu meesha waxaa ku jira waa Lazarzu Rumenige iyo Shavi ayaa ku jira waa ujeedin bismillaah bismillah waan turan doonaa bismillaah Lazarzu oo Shavi oo Rumenige oo Rumenige no shit shit kunami fak kuna fak wada waxaana inuu soo siinaya fiilaha <clears throat> waa dad aways waaye dee dad aways bismillaah bismillaah bismillaah bismillaah oo inuu noqon karaa roma yaawa isbenazolo isbenazolo waxaweer waa iska normaal lb fiican ma haysano soo baakejka ee barcelona lagu marhayna turan doonaa waxa ku jiro Rema Clavatt iyo Rivaldo Bismillah kun afar boqol oo koonis aynu haysanaa Bismillah, Bismillah yaa Rabbikum Neymar, Neymar nooshid uu noqon karo BK afdal afdal uu fiican yahay ACB fiican ma haysano uu fiican yahay BK uu fiican yahay <clears throat> Waa iska normal saaxiibyaal Bismillah waa kacsan doonaa mar labaad. Mar labaad. Bismillah. Bismillah. No shit. Animationka mayna tusaan. Waxaan xaasid waa. Orijo. Arujo. Arujo. OCB-ga Barcelona. aruujo Saaxiibayaal, xarsinaal aynu turan doonaa bas kabacdi ee eh, halan eh, la marturan doonaa waxaa ku jira waa badrig barkis barkiis wuxuush waaye dee barkiskan kambala aynu ka rabnaa haddiina siinaayeen yoyoyoyoyoy bismillah bismillah no shit waa moreno tram moreno waa iska fiican yahay waa iska normaal mar labaad aynu ka ceshan doonaa iconic iconic waay midkan yuy no shit shit yuu noqon doonaa lukaku wuu wuu waa iska normaal wuu iska fiican yahay dee iska fiican yahay lukaku faniska saddex mar aynu turan doonaa bismillaah halan ayaan u baahannahay halan halan halan حالا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يوي يوي يوي يوي يوي يوي ينقن دونه هلا أيو أوكيايا هلا نو ألفونس ديفينيوس ديفيس ديفيس نو شيت oo iska normaal asagana waa iska fiican wax kale waaye dee wax kale waxgale saaxiibayaal mar labaad aynu turan doonaa bismillaah log aynu ku xiraynaa alvasa ee davis saaxiibayaal mar labaad bismillaah bismillaah ahlan ayaan u baahannahay bismillaah bismillaah bismillaah bismillah bismillaah bismillaah bismillaah yaa rabbi bismillaah shakla halan qaabka halan oo kale waa bismillah no francis alum no indindi waxaan fiiride waxaan waa iska normaal saaxiibi ah sida halan oo kale maan laakiin halan waa subar saaxiibyaal marka saddexaad aynu ku celin doonaa bismillaah bismillaah bismillaah wow wow wow halan halan halan No, my, my, my. Zinchenko. Zinchenko. No, waa iska normaal saaxiibayaal. Laakiin de waxaanu helnay Davis. Kan haa ka yeelaynaa maya saaxiibayaal. AC Milan aynu turan doonaa maya bakijka. Aakhir mar rawaayo. Xilliga ugu dambeysa waaye saaxiibayaal. Markana dee aynu helno waa kaa. Bismillaah, bismillaah, haalan. Ya Rabbi, no indendi, no shit shit indendi. Wax kale waa iska normal saxbiya Package-ka AC Milan Bismillah Bismillah Bismillah Iconic Iconic Iconic No No no no no No Sane Sane ayaa soo baxay Iconic mayso noqon dee noqon Bismillah mar labaad anuu kicin doonaa baakishka AC Milan Bismillah Bismillah Bismillah ha akone kumwati yes yes yes yes yes maasha allah maasha allah maasha allah ayuu noqon doonaa kaka yo yo inflibo inzagi wax kale waay de wax kale ninkan wax kale waay waa isku normal c f iyada normaalka ayuu ka mid yahay saaxiibayaal wax kale soo haddii aad muuqaalka ka heshay fadlan muuqaalka like garay haddaad janalka cusub tahay nagu soo biir soo muuqaalkayga meesha aynu kusoo gabgoynaa intaynu ku kulmi doono ee muuqaalka xigo by fi amaanillah maca asalaama